有一个卡通叫什么？我，我不会吧？我觉得暗藏了一个，对，经常会讲中文的小孩耶。你到换了，待会给你来一份礼物了，好不好？待会给我一份礼物，还帮你翻译，真的，走，抱歉，走。 是国之光。Yes, one of you. i f u l evening. Thanks for your coming. Changhua City Orchestra is looking forward to the performance in Pro9 in July to open up the vision toward Taiwan. 更希望今晚的演出能为你带来最美好的夜晚。最后，我们期待彰化市管乐团能继续为我们带来更多更精彩的音乐响宴。谢谢大家今晚的莅临跟支持。